A quina alçada hem de dur el seient? Si portem el seient massa baix, haurem de fer més esforç del necessari. Hem de poder tenir la cama gairebé estirada quan el pedal és a baix. Per una pedalada eficient, posem a l'alçada adequada el seient.